Сьогодні в рамках проєкту е, Історія вустами сучасників е, спільний проєкт громадської організації Неподільна Україна і інституту і Центру усної історії при університету Шевченка. Е, у нас ну, ми в гостях сьогодні у Левка Григоровича Лукянка і будемо говорити про його історію. Так, і на дворі 8 жовтня 2015 року. Так. Радий, що ви згодилися надати інтерв'ю. Дякую вам. Ну, я люблю студентів, бо це молодше покоління, яке має е, після мене і мого покоління будувати Україну. Тому я радий допомогти вам, якщо можу. Дякую. Е, ну і почнемо з давніх часів. Е, з того розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю, своє виховання і, в принципі, якісь такі може спогади є яскраві з дитинства. Ну, е, на скільки годин ви тоді розраховуєте нашу зустріч? <laughs> Якщо можна декілька слів. Бо е, я народився на північній Чернігівщині, от в селі Хрипівці Городнянського району. Це звичайнісіньке собі таке село українське, яких багато на Поліссі, на півночі України. Ось. Е, і люди, які тоді були, ну вони от такі були чесні, порядні люди. У селі кражі не було, злодіїв не було, просто не існувало злодіїв. Ось. І люди, ну там із-за якихось дрібниць там часом жінки могли посваритися, але в принципі вони е, дружно були село і допомагали один одному. Ось от таке воно було життя а потім колгосп організували і загнали людей в колгосп. Забрали худобу, забрали вози там, плуги, забрали, от, збудували комуну так звану. Але в той, в ту комуну пішли задачі селяни, які самі нічого не робили, от їм втрачати нічого було, ну, то вони і пішли в ту комуну. Все те, що зібрали в селян, вони там з'їли, попсували, зіпсували, і потім та комуна розпалася. Ну, а потім через якийсь час вже будували заново, тільки Господь, ну, позаганяли, тільки госпіль людей. Той, хто не хотів йти в колгосп, його виселяли, він сам мусив тікати. Тобто, ну, такі от репресії почалися. Репресії ті почалися давніше, зразу, там після десь революції, з 30-х, з 20-х, особливо з 30-х років. І ті репресії залякали людей. А від город... від Хрипівки до Городня районного центру 2 кілометри. А там тюрма ще Катеринінська. За цариці Катерини збудована була та тюрма. І от людей арештовували в ту тюрму. Там тримали тиждень або два, а потім розстрілювали за те, що розказав анекдот, за те, що був, може, десь е, в якихось е, партіях, якихось не в комуністичній і так далі. Тобто от в такій атмосфері от е, я, моє було дитинство. дитинство. Ось, е, І в страсі от от репресій. Люди ненавиділи владу. От, е, І значить, коли заснували там у школі піонерську, таку хотіли заснувати організацію піонерську, то ніхто із нас не пішов, ніхто із нас не був, і ніхто червоний прапор галстук не носив. Ось, Ми дивилися хлопці, дівчата а в класі було тоді, у тому, якому я вчився, 32 школярі. Ось Ми дивилися на владу як вовченята. На, от, І тому нічого не приймали, того, що е, влада хотіла, бо ми чули від батьків, від сусідів і так далі, що розказують старші люди про владу тут, яка, е, яка є окупаційна влада, вона поширює якісь більшовіцькі ідеї, якийсь соціалізм, тобто вона сама не працює, а хоче людей забрати все і примусити людей, щоб люди працювали. Ну, от таке ось. У таких умовах оце я виховувався. І тому, коли вибухнула війна Друга світова, то в нас в селі ну, її сприйняли як е, облегшення, її раду зустріли. Ну, війна, безперечно, є погана штука але думали, що може німці звільнять е, від комуністичної деспотії. Ось така штука. Ну, село, я на хуторі народився, от, і це так, ну поруч із селом, але на хуторі, а село само розкидане. То ми у нас німців не зустрічали. А сусіднє село, Півнівщина, то там зустрічали з хлібом сіллю німців. От німці під'їхали до села, і е, старший чоловік, от, е, значить, все село з ним і він на Рушникові підніс німцям е, каравай. Ось. А німці були на мотоциклах і там е, на техніці. От така штука, от така була атмосфера. Така була атмосфера. От, Тобто репресії оті постійні, от, е, гоніння. От воно настроїло людей проти того. І тому ну, хотіли, не хотіли, але думали, може німців, може німці звільнять від тої деспотії, може краще буде жити. Ось така справа. Ну а потім, е, коли вже у 43-му році знову московські війська війська повернулися, і окупація була, московська окупація була відновлена. Ну то що це є? Окупація російська, потім окупація німецька, а потім знову окупація російська. От така от історія коротка. У всьому цьому, у всьому цьому люди були самі собою. От, а над ними знущалися. От, ну і така. Мене потім у кінці 44-го року мене мобілізували в армію. Ось. Е, ми пішли з села, багато хлопців взяло, взяли і ми мусили, мусили були піти. Спочатку в Чернігові були, потім у Новгород Сіверську, ось, Новгород Волинську, Новгород Волинську. А потім з Новгород Волинського в Житомир. Ось. І там, ну, там я недовго був, а потім перевели в Київ. І в Києві я був у команді, ну, спочатку у полку е, зв'язку, ось потім там війна закінчилася, я брав участь у параді, нас надресирували дуже так здорово ось на тому плацу, що перед Верховною Радою, от нас там ганяли. От, А частина військова стояла у тому монастирському будинку, що поруч із Верховною Радою теперішньою. Ну от і там, е, коли закінчилася війна, то організували парад такий, і от е, та частина, в якій я був, то полк був у зв'язку. Ось ми прийшли там парадом по Хрещатику, а на трибуні була та влада українська, потім з Югославії, Тітов був, ну там представники були закордонні. Ось ми, так сказати, взяли такий от участь у тому параді. Ну, ще перед цим там возили у Польщу, на Захід, возили до фронту, нас возили е, таких моїх от одноліток. Ну, ось так. Але для скорочення, значить, це все е, пройшло. Ну, та потім да, із е, Києва відправили нас вже в жовтні, відправили нас за кордон в Австрію. От, І роз, розташували, там розподілили, і мене дали ем, в Баден, це коло 8 кілометрів, десь коло 30. Це таке містечко Баден, там був збудований німцями військове містечко таке велике. І в тому військовому містечку був розвід радіодивізіон. А я вчився на радіста у цьому київському полку зв'язку. І мене як радіста ось дали до того розвід радіодивізіону. Але радіотехніка мене не дуже якось цікавила, і тому я перейшов. Е, став механіком такої пересувної електростанції. Ось там працював. Потім той розвід радіодивізіон розформували і перевели частину того полку, батальйону, дивізіону, перевели в полк зв'язку. Ну, Теж там був великий полк, п'ятий полк зв'язку, і мене туди перевели. Але я закінчив вже е, курси шоферів і мене перевели вже у автомобільну роту. Ну ось там я був от 46-й рік, 47-й рік. Ну, ось Потім у 47-му році наш полк підняли і погнали в Австрію, це, це Австрія, але в Дюссельдорф, район Дюссельдорфа. Дюссельдорф. Ну, ось. І е, е там переходили частини Української повстанчої армії, вони проривалися із е, України, з Західної України, вони прорвалися через Чехословаччину, Австрію і до Німеччини, хотіли вільний світ прорватися. То їх е, там війська радянські, їх значить, хотіли розбити. Ну, ось і вчинили перепону так вчинили. А наш полк стояв недалеко, але його в бій не дали, тому що ну, піхота сама це все робила. Ось тобі там постояли ну, десь днів коло три і потім нас повернули назад. Ну, ось. Але то, що я чув, то це дуже цікаво було, бо загін Української повстанчої армії, який проривався, то там були частково так поранені радянські вояки, і їхали, вони бігали, там кричали, ну, постріли не почули то тобто вони розказували, які завзяті ці от повстанці, як вони вміло воюють, які вони патріотичні, ось сміливі такі. І навіть розказували, як вони е, радянські там засіли, і хоч мали б не пропустити, але ну, але ці повстанці вони були сміливі, вони йшли ну, на пропалу, так би мовити. Ось то як один із тих російських солдат розказував, що він пропустив між собою, він побоявся стріляти, бо він би влучив чи не влучив, але пострілом би себе виявив і очевидно ну, його би застрілили. То він промовчав і знову прийшов той повстанець, і пішли вони далі. Ось, е, В принципі, радянська оця от е, перепона, яка мала би розбити той загін, вона його не зупинила, але, звичайно, були поранені люди і, і, і з того самого із УПА з загону. Але основна пішла далі, прорвалася, пішла далі і пройшла в Німеччину. Прийшла. Це 47 рік. УПА переводило свої військові частини на захід двічі в 45-му році і в 47-му році. Коли мене вже пізніше арештували за патріотичну діяльність, то в концтаборі я зустрічав кількох чоловік, які брали участь у цьому переході з 47-го року. Переході. Ну, двох я з двома я був навіть ближче знайомий. Один із них був Дмитро Васараб прізвище, а другий, е, другий, ну я згадаю, але прізвище я пам'ятав другого, ну вже забувся, бо то давно вже було. Ось, Вони були поранені. І їх е, поранені ще е, і Басараб, і той і другий, вони були поранені ще на території Чехословаччини. Ось. Тому радянські війська, які значить, їх поранили, вони передали чехам у, у лікарню. Ну, їх поранених взяли, там вони потрималися якийсь час у Чехів. Чехи їх притримали, а потім передали вже радянську, радянській владі. Ну, Радянська влада їх засудила і до 23 років обох, тому що е, доказів, що хтось із них там когось убив, не було. Просто те, що вони зі зброєю були, проривалися, вони е, стрільці української повстанчої армії, оце звинувачення тільки в цьому було. Ну, але того було достатньо, щоб засудити до 25 років. Ось, ну от вони з ним я разом сидів у концтаборі. Так, дякую. Дещо зупинимося на темі Другої світової війни. Е, чи пам'ятаєте ви, як взагалі ну, ну, ваше населення вашого села дізналося про початок війни? Ну, е, значить, дізналося ж дуже просто. Е, радянська система для того, щоб забамулювати народ і поширювати свою ідеологію, і боротися із власницькими настроями людей, то провели радіо у кожну хату. От, у кожну хату. Була радіфікація. Вона була зроблена перед війною, там, ну, за рік-два, я не знаю, можливо, за рік чи за два, незадовго. І в кожній хаті було такий гучномовець. Ну і от е, передавали це все, тому передали. Але я не знаю там, чи почули, е, ну так, очевидно, що з цього радіо почули. Бо потім почалися, е, так би мовити, а війна відчулася в тому, що німецькі літаки літали, а між Городньою і Хліпівкою військовий аеродром був. Там стояли радянські літаки. Ну, Вони були зроблені з фанери і обтягнуті з клейонкою такою і пофарбовані в зелений колір, і знаки були там, такі кутні зірки. Ми, хлопчики, бігали туди і дивилися на це. То вони піднялися там, піднялися вони в повітря, мабуть. Їх там німецькі літаки порозбивали, і в дійсності їх більше не було. Але значить, що німецькі літаки почали літати на території, і, і то, знаєте, було для нас враження надзвичайно сильне, тому що вони летять аж звінить такий, знаєте, стальний той літак. Ну, Він в дійсності то не стальний, він дюралі алюмінієвий, але таке враження, знаєте, після радянського, які фанери зроблені з фанери і клейонки, а, а цей, знаєте, дзвінить весь такий. Ну, Це було е, знаєте, для нас надзвичайно сильне таке враження. Ну, ось, Але знали і з радіо. Радіо повідомило, що почалася війна. Радіо повідомило. Ем, яке було ставлення в тих населених пунктах, в яких вам довелося побувати під час війни, до німців, е, бійців е, повстанської армії і, в принципі, до радянських військових? Е, повстанської армії у, на Чернігівщині не було. Не було. Е, був перехід повстанського батальйону, але це було пізніше, це вже було при радянській владі, коли Москва навіла окупацію нашої місцевості. Тоді був був один випадок, який дуже цікавий, він для мене запам'ятався. Запам'ятався, е, але це ну, трошки ніби інше. А що а якщо говорити про те, як люди сприймали там в інших селах? то я із Хрипівки своєї нікуди не виходив. От Я жив у селі. В селі. І то, що Півнівщина зустрічала німців з хлібом сіллю, ну це от просто люди між собою говорили, значить, от, тому що німці прийшли, то вони ж і пішли. Радянська влада мобілізувала все доросле нас, чоловіків до армії. Ну і забрали їх. От, і Мого батька також забрали, і сусідських, і там, і хлопців, які Е, значить, доросли до того, щоб їх мобілізувати, то радянська влада всіх чоловіків мобілізувала і забрала і повела. А під в'язьмою їх всіх німці е, взяли в полон. 270 чи 230 тисяч німців взяли всіх в полон. Ось їх не встигли навіть радянська влада, не встигла навіть як слід одягнути і обмінірувати і озброїти. Німці так швидко наступали, що радянська влада не спромоглася їх використати навіть. А німці тих всіх полонених загнали в Гомель, в Гомель зробили концтабір. Ну, територію біля Гомля обгородили і дріт колючий в одну в одну дротину провели навколо, і оце ті полони ну, поставили вартових. І люди не мали права виходити за межі цього табору. І їх там так погано кормили, що в день по 200 чоловік помирало, полонених. Ось. Ну, Але німці українці випускали, і тому е, із села пішли туди жінки. Ну, от, е, І як німці то робили? От дивиться на чоловіка от, і пізнає свого, і кричить, що ось мій. От. Е, а німець підкликає ту жінку і питає, а як його прізвище. А потім іде до того чоловіка і питає, як прізвище. Якщо збігається, випускали. Якщо не збігається, то тоді жінку то, там батогами відганяли. Ну, така справа. Ну, отак от, із Хрипівки забрали жінки і чоловіки. Десь я не знаю, з десяток, мабуть, чи що німці відпустили. Але вони всі померли від того, що вони були крім батька мого. Вони були так виснажені, що дуже хотіли їсти і е, у них втратився почуття е, міри. міри. І, А жінки мали слабу волю і давали чоловіки, дуже просили їсти, і вони давали, давали тим чоловікам і так вони померли. Ну, ось Моя мати проявила величезну силу волі і не давала батькові, а потрошечку. І тим самим батько врятувала мати. Ну, така справа але там дуже багато загинуло в німецькому концтаборі. Так що отакі. Ну, Як ставилися в інших селах, я знаю тільки по одному цьому по сусідньому селу, де зустрічали хлібом сіли німців. Ось. А в інших, ну по всій Україні було незадоволення е, радянською владою, окупацією, втратою Української Народної Республіки ну, по всій нашій місцевості на Чернігівщині. А потім, коли повернулася у другий раз, вже в 43-му році московська та окупація, ну то знову взяли до армії усіх до 16 років. Ну, спочатку трошки старших, а в кінці 44-го року от мене в 16 років мобілізували. Ну, от, і загнали в армію. Така справа. Так що, якщо говорити про якусь свідомість, от звідки вона бралася. То от коли вже прийшла радянська ця влада, відновила вона окупацію. ось я пас корову такий Михайло Коваленко, він із села, і на хуторі, він гнав корову, потім разом вже гнали на поле нашу корову худобу. І він розказує, що значить, таке село Нука є це в сторону е, Стародуба, колишнього Стародубського полку. В сторону Стародуба є таке село Саланськ. Солонюк. Що туди зайшов батальйон. Батальйон. ось це десь уже 44-й рік. Це вже був 44-й, 44, 44 тобто фронт вже десь був там, в Західній Україні вже далеченько. Ось. І той батальйон е, говорив українською мовою. Ось, ну, Він прийшов до голови сільської ради, сказав, щоб е, голова роз, по хатах розподілив весь батальйон. Ну, Він розподілив. От, У хатах чоловіків не було, бо всі мобілізовані, а жінки, а прийшли чоловіки, ну то ті жінки просили там тих чоловіків, щоб вони там то дрова нарубали, то паркан поправили, то ще щось. І оці воїни українською мовою говорили, але вони радянські воїни. І вони дуже допомагали всім, е, і нічого не крали, нічого поганого не робили, тільки попросили, щоб жінки їм випрали там білизну, ну, щоб вони могли передягнутися в щось свіжіше. І так вони були два дні на третій день. На третій день команда, їхня командир скомандував, що вони збираються і йдуть далі, бо вже їм час закінчився стояти в селі. Вони вийшли, а все село через те, що вони дуже добре ставилися до людей, не так, як попередні радянські там військові частини, які все хватали, забирали там. А це нічого не взяли, навпаки старалися допомагати тим жінкам. І, ось, і село все пішло їх проводити до лісу, а ліс недалеко, там, пів кілометра чи що. І все село проводило цих поляків, батальйон. Коли вони підійшли до самого лісу, вони зупинилися, і тоді командир батальйона каже, ми не радянська армія, ми батальйон курінь Української повстанчої армії. Ми йдемо походом північю, і ми тепер йдемо на Брянську, от е, Брянські ліси, але ви не розказуєте там ще хоч пару днів, потім ви розкажете владі. От така ось штука. Ну так е, безперечно, що мабуть вони не пішли в Брянські ліси, а може розвернулися там, пішли по, на захід, хто його знає, але у всякому разі от таке добре враження, що цілий батальйон, цілий батальйон Української повстанчої армії. Бо ж радянська пропаганда розказувала, що в Західній Україні є бандити, бандерівці, які вбивають людей, яких німці там організували, озброїли, і от вони дуже погані, і тому їх треба ненавидіти. Ну, а бандити це що? Бандити це ж у народному понятті скільки? Ну, три чоловіка, ну п'ять чоловік. А тут батальйон. Ось. Оце мене вразило нас там, молодих хлопців, що значить за самостійну Україну борються багато є людей. Цілий батальйон, ось, а ніби й більше ще. Ну, така от, безперечно, це була така перша новина для мене що за самостійну Україну бореться багато, і вони озброєні, і це організована система. Організована система. Ну от, А потім, коли вже пізніше я був е, у Житомирі, то там я зустрів мобілізованих із Волині, із Галичини, то вони багато вже розказували, як війна тоді йшла, бо це ж 44 й рік, ну кінець 44-го, потім там початок 45-го року. Ось ну, такі от речі. Ну, це все е, підтверджувало і заохочувало думати про е, боротьбу за незалежну Україну. Так, у 44-му році ви прибуваєте до Новгородолинського, так? Е, які там були настрої? Ну, повертається радянська влада? Де? В Новграді Волинському. А, так, в Новград Волинському, так, так, в Новград Волинському. Ну, в Новград Волинському ми були. Теж там як би сказати, я, е, я, в нас із села було двоє. Ну, я дружив з таким одним Володією Будником, і ми говорили між собою, давай втечемо. Ось, бо ну, не подобалася нам та армія. Ось, і хотіли втікти. І не втекли тільки тому, що ну а куди ми далі підемо. От просто не знали, куди далі піти. А там Ну, там трапився дуже цікаві такі події, дуже цікаво. Ось. Цілий полк піднявся і пішов. Ось. Вони спочатку сказали, що вони е, значить, йдуть на навчання, навчання, що це планово і все. От, А він піднявся і пішов у ліс ніби на ці самі на навчання, ну, на військові навчання. А потім виявилося, що це бандерівці організували от фактично дезертирство. От, І то цілий полк вони повели в ліс, і от, от за ними потім послали у догоню вже, щоб повернути їх, але їх не повернули, і так воно так воно закінчилося. І таким чином цілий полк, ну багато людей, я не знаю, може там, може це перебільшували, що аж цілий полк, ну але казали, що цілий полк от бандерівці загітували і перевели його із радянської армії от, у лісі. От, на туди далі на Волинь. Що такі от. Так що ну, це все е, підтверджувало те, що Україна, не вся Україна мовчить, не вся Україна покорилася окупації московській. Ось. Ну, от З таких от всяких деталей формувалося поступово моє мій світогляд. Та багато було таких речей. Багато а сам, а в час німців коли була свобода, і можна було говорити, що хочеш, і співати, що хочеш. Люди ж відчули свободу. Це ж не то, що кегебісти при радянській владі. Сексоти підслухують, що люди говорять, розказав анекдот антирадянський, сексот донесе, потім судді за це. А тоді при німцях говори, що хочеш, співай, що хочеш і так далі. люди згадали українські пісні, козацькі пісні. Ну, ось почали спілкуватися, бо вже не були голодні. Ну ось так, що було таке пожвавлення. І це пожвавлення, воно 41, й 42, ну 43, й там до осені ну, таке життя при німцях, то тобто воно дало можливість теж багато що обдумати і багато послухати правди з тих попередніх років. Ну, так що ну, таке от бурхливе таке життя. Так, далі була ваша політична діяльність, така спроба розвалити режим середини. Да, а е, далі таке питання. Е, яке враження на вас справив виступ Хрущова на 10-му з'їзді партії? Е, ну, ми вже, будучи студентами, ми дуже уважно до того всього ставилися, дуже уважно. І ну, в Москві все-таки то столиця, то знаєте, е, центр влади. І є не тільки інформація, яка офіційно йде по радіо, там, через радіо, через телевізор, в газетах, але є ще те, що люди виносять між собою, отак от говорять. І великі діячі вони ж теж спілкуються десь там із людьми, і воно просочується, воно виходить на на вулицю, хто прислухається, то може щось почути. Ну і отаке ось то та критика культу особи Сталіна і ніби критика порушення прав людини, з якої виступив ну, от, е, Хрущов, то вона породила в нас, я не знаю, це не то, що там я породив, але дійшла така чутка, і пропозиція була, і ми її обговорювали, і заохочували, що ходімте до мавзолеї Віннеса Леніна звідти. <laughs> Ну, така. Ну, правда, до такого не дійшло. Ось ми не, не, не пішли, не винесли його не змогли трохи, чи не вистачило, ну, ну маловато відно людей тоді ще нас так підтримувало. Одним словом. Ну а так надіялися на те, що значить, ця демократизація трошки дасть якусь свободу. Ну, ось. І я її відчув як. Я працював у бібліотеках е, в Ленінській бібліотеці, потім е, значить, е, бібліотека Некрасова, по-моєму, на Майдані, там, де <laughs> Чекіська. Київський центр. Ось то е, то е, з'явилася література. От у бібліотеці Леніна і в університетській бібліотеці з'явилася література, яка була заборонена раніше. І я запросив от Грушевського, і мені прислали два томи Грушевського. От Я просто замовив, ну як у бібліотеці, і мені прислали два томи Грушевського. Ось. Потім, значить, е, раніше ж було все це заборонено. Е, стенограми з'їздів комуністичної ну, РСДРП Російської соціал-демократичної робітничої партії. Перший з'їзд, другий з'їзд, третій з'їзд. І коли з'явилися ці стенограми, то студенти кинулися читати. Виявляється, зовсім не те, що під що в книжці е, короткий курс ВКПБ. Короткий курс ВКПБ це написав Сталін для виправдання самого себе. А там зовсім було інше. І ловили оці от е, розбіжності, і то розносилося між студентами і між викладачами. То була дуже така цікава річ. Потім з'явилася в бібліотеці е, енциклопедія, літературна енциклопедія. Літературна енциклопедія. От томінки такі тоненькі, сивенькі томінки. А я дістав, е, відкриваю Вінниченко. А Вінниченко ж ворог України, українського народу, і проклятий такий, його треба ненавидіти і так далі. А я читаю про Вінниченка, там дуже гарна стаття. <laughs> От так та літературна енциклопедія почала збивати все те, що говорило нам із трибуни наші професори в <laughs> університеті. Отака от поступово, знаєте, е, ну. Е, я прочитав два томи Грушевського. Я не пригадую які, але я прочитав більше я не міг. Можна було взяти і більше, але я не встигав вже. Не встигав вже. Але два тому я прочитав. Я прочитав про Мазепу і про Хмельницького. І це е, дуже важливо для мене було, дуже важливо. Воно мені привернуло мою стратегію боротьби. Ось я перед тим я думав, що я е, вислужусь партії, піднімусь там на рівень, на який мені вистачить моєї голови, а потім зроблю щось добре для України. А оці два томи вони привернули моє цю таке уявлення, я змінив стратегію боротьби. Я зрозумів, що це погана тактика. Погана тактика. Я її змінив. Ось. Зміна полягала в тому, що е, от у 1709 році. Була шведська війна, ну, російсько-шведсько-українська війна. Е, яка історія Мазеп? Він 22 роки був гетьманом України. Він 22 роки мріяв про те, як відірвати Україну з-під влади Петра І, ну, Москви. Як відірвати? Через те, що він не просто сам думав, а він десь розмітку робив, говорив з окремими людьми, а через те, що така могла інформація вилізти десь попливти далі і дійти до Петра, то для того, щоб приспати його пильність, він робив жести публічні, такі ніби на зміцній дружбі з Петром і з Росією. І е, за його пропозицією дві тисячі російських сімей були переселені на Гетьманщину. Ну, ось. І коли він оце робив, то люди проклинали Мазепу. І про нього написано дуже багато проклять різних страшенно гострих проклять за таке услужування. Бо люди бачили те, що зверху, а люди ж не знали ту підпільну роботу, яку Мазепа робив для того, щоб вирвати Україну з під влади Москви Петра І. Ось. Ну, але війна почалася, і Петро зібрав полковників і сказав, що переходимо на війну проти Московії. А вони не повірили. Вони не повірили, бо вони завжди чули від нього такі пропетровські слова, а тут раптом треба повстати проти Москви за самостійну Україну. Вони не вірили, але коли він поклявся на Біблії, тоді полковники від радості плакали. Ось. І раді були воювати проти Петра, і ото приєдналися Мушведів, ось і почалася та війна. Але Стародубський полк, яким командував Скоропадський, Е, він не був полковник на цій нараді, бо він північніше був і далі, і він не зміг приїхати. Хоча він найбільше ненавидів Росію, той Скоропадський, але вийшло так, що він з'єднався з Петром раніше від цієї наради. І коли е, повідомили Скоропадському, йому вже нікуди було дітися, бо він вже включився в ту систему військової організації російської. Ну така річ. Досить того, що Петро що Мазепа повернув зброю проти Петра за незалежність України. Але якби не було 709 року, якби не було війни шведсько-російсько-української, якби не було війни, і якби він помер у 708 році, ким би він помер? Він би помер лютим ворогом України тому що знали верхній шар його діяльності, не знали нижній шар, справжній його намір, не знали. Ось. І от ось така справа. Друга історія з Хмельницьким. Хмельницький уклав договір із Москвою, який називають Переяславським договором, для того, щоб втягнути Польщу в війну проти Московії і дати Україні трошечки відпочинку, бо ж постійно війна зруйнувала і господарство, і людей, і все, все. Вона була дуже велика руїна. О, дати чуть-чуть оживитися, окрияти чуть-чуть Україні і тягнути Росію з Польщею. А потім він, о, це його була мета. Ось. Але це мета була, яку він реалізовував, бо він послав наказного гетьмана Золотаренка до е, шведів на переговори і домовлявся. Потім е, наливай цього нечая е, на південь, направив до татар, розвідати, як татарі поставляться на випадок розриву України і Союзу з Москвою. Ось Він це готовив, а потім послав листа. Е, значить, своєму послу у Швеції він був єпіскоп, е, здається, звали його, я не пригадую як. Ось, І там написав цього листа, щоб той посол проводив таку роботу. Ось, А Росія перехопила цей лист. І тоді направляють Бутурина у Переяслав і Бутурина отруїв Хмельницького. Що ми маємо? ми маємо наміри Петра отак розірвати союзи з Росією задля незалежності України, а в дійсності кроки, які він зробив, кинули Україну на 300 років у рабства московського. То що ж ми маємо? Ми маємо суб'єктивний намір один, а результат другий. Ось. Тому оце хитрування і підпільна робота, до якої я готувався, вона могла б мене теж привести до таких результатів. Тому я, осмісливши це і музику Хмельницького, я різко вирішив змінити тактику боротьби. І вже не думати, як у радянській системі зайняти там якесь відповідальне місце і зробити щось для України, а перейти на підпільну боротьбу проти цієї влади просто. Ось така, от, е, що знала, що дало е, Хрущовське відліга. Вона дала мені можливість прочитати кілька речей, які вплинули на мене, і я переосмислив свої завдання. Тактику боротьби, не завдання, бо завдання однакові було, але от тактику боротьби. Ось така справа. А як виникла ідея створення підпільної партії, в принципі, які були плани? ще до неї, тому що розвернути кампанію було дуже важко, як як можна було залучити прихильників. І в принципі, якби з одного боку потрібно дуже, ну, ну грубо кажучи, сидіти, сидіти дуже тихо, тихо, так, тобто не розложити себе, не видавати, з іншого боку, шукати однодумці. Ну, от коли я думав над цим питанням, то я думаю, так, ага, як я повернуся після університету на Чернігівщину то мені треба буде дуже багато часу, щоб я знайшов прихильників до боротьби. А як я поїду в Західну Україну, так там недавно закінчилася боротьба. то я там все свіже, я там швидше знайду. І тому я вирішив поїхати в Західну Україну. І добився призначення в Західну Україну і почав там. Приїхавши туди, я почав ходити, їздити по селах кругом, там залишався на ніч, переночувати туди-сюди розпитував людей. Ну от і поступово я знаходив. Поступово я знаходив. Там все дихало ще живим. Я в Радехові, мене в Радехові е, направили в Радехів. Ну, це районний центр, ну один з таких от на Львівщині, не найменших, а доволі добрий такий районний центр. Ось, А там я приїхав туди в 58 му році, а в 54-му був останній бій, в якому 12 НКВД було вбито повстанці е, вбили 12 кариністів. Ще могили були свіжі, ще могили були свіжі. І коли я їздив там в автобусі по районах, ну, ні, по, по селах, то я часто зустрічав таке, що в автобусі хлопці починають співати партизанські пісні. Ось. Або заходиш там у корчму, у корчму, а хлопці випили вже трохи по чарці там і починають такі балачки. Ось, а потім співають, дивляться, е, а я чужий чоловік, вони заважать мене, так починають міняти. <laughs> Ну, а я їм щось там скажу і пішов геть. <laughs> Ну, ось, Так що те все дихало ось так. А з другого боку, радянська влада, вона ж не спроможна робити щось добре. Була постанова про те, щоб на кожні 100 гектарів. Е, не на кожний гектар, щоб було щось там чи на 100 гектарів, щоб було 100 голів корів от, для збільшення молока постанова уряду. Ну і от годувати нічим. А а, а має бути 100 корів, от, то вони вже дохнуть, але щоб не падали, то їх ремнями підв'язують під пузо. І оце жінки плачуть, а чоловіки скригочуть з зубами і думають якби знову це взятися за зброю. Ну, чекали, що може американці от, і Західний світ почне нову війну. Ну, але нова війна після Великої війни може бути тільки через 25 років, тому сподівання були на праці. напрасні. такі речі. От, Тобто там населення було настроєне доволі добре, я доволі швидко знайшов людей. Ну, ось і створили ту українську робітничу селянську спілку. Далі був зрештою ваш арешт і суд у Львові. Да. Як проходив суд? Ну, суд закритий. Суд абсолютно закритий, навіть супереч тому, що у кримінально-процесуальному кодексі написано, що навіть якщо суд закритий, то виголошення віроку відбувається відкрито, публічно. Навіть виголошення віроку було закрите. Було закрите. Ну, зал там невеликий, е, такий, може, чоловік там на 40 чи я не знаю. Ось то вони там загнали е, пенсіонерів, військових своїх, НКВДшних пенсіонерів, орденоносців, ну ось у той зал суда, ну отаке. От. І коли суддя виголосив е, смертну кару, то вони там захлопали і привітали таке рішення. Ну, старі пердуни, от НКВДшні. Ну, Вам доводилося побувати в мордовських таборах і в Пермі. Зрештою, ви вчилися в Московському університеті. Чи відчували ви якусь дискримінацію по національній ознаці в свою адресу? Е, відчував, відчував. От Дискримінацію яку я відчував. Е, Як би сказати, це я не знаю, це можна назвати дискримінацією чи не можна назвати дискримінацією. От факт. Ось. Мене за 5 років навчання сім разів назвали хохлом. Це дискримінація чи ні? Дискримінація. Дискримінація. Але все залежить, як сприймати. Я кожного разу відповів. А що з цього було, з тої відповіді, то я вам написав у книжці. То тут залежить від українця, як його називають хахлом, а він посміхається і продовжує далі бесіду, то тут немає дискримінації. Тут є відсутність почуття власної гідності, національної гідності, відсутність. Тут є хохолений українець. А коли є українець, який має почуття національної гідності, його назвали хахлом, то він відповідає. А тоді, відповідно, кожен із цих сімох потім перестав бути колегою моїм. Е, як ви можете оцінити роботу комуністичних профспілок, чи вони були повністю залежними? Чи зрештою була якась ну, дія? Ну, у радянській системі то була тоталітарна система тоталітарне. Тобто все було підпорядковане волі комуністичної партії. Волі. І все, що існувало, воно обов'язково мало в собі комуністичну ядро. Комуністичне це записано було в Конституції, що ядром і державних, і недержавних організацій, структур є комуністична партія. Тобто не могло бути ніяка структура проспілкович, якась інша, де би не було е, комуністичного того ядра, тобто групи комуністів, які контролюють е, ну, контролюють роботу. Так. Ну, Перейдемо більше до такої більш нової історії. Е, як відбувався процес реорганізації Гельсінської спілки вже в партію, в принципі, чим це спроводжувався цей процес? Ну, це дуже проста штука. Назва Українська робітни... Е, значить, е, е, Українська група сприяння виконанню гельсінських угод. Бачите, довжелезна назва. От. Група сприяння виконанню гельсінських угод. Довжелезна назва. Вона була потрібна нам для того, щоб ми щоб не дати можливість кгбіст чекістам звинувати нас у створенні підпільної організації. Тому ми дали сприяння. Кому сприяння? Владі сприяння, виконанню гельсінських угод. Звичайно, влада хотіла е, нашої допомоги е, стільки. Треба вона була, як собаці, п'ята нога, наша допомога. Але тим не менше ми так назвали. Ми так назвали. Ось. Е, і спочатку власне, влада не знала, що робити, тому що групи сприяння виконанню гельсінських угод. Ну, але потім почали арештовувати. Почали арештовувати. Е, спочатку арештовували за статтею 187, яка передбачає кару до трьох років тільки. А потім, коли на Украї... коли в Україні е, почався рух, і люди почали йти до Гельсінської спілки. Ну, ось. І вони бачать, що розростається це все. Е, виявляється, по кожній області виявляються люди, які готові приєднатися. І тому вони перекваліфікували на антирадянську агітацію. А там 7 років і 5 років заслання. Тобто зовсім інші. І то відплив, то відплив, стався відплив. ось, ну, ми далі існували. І, значить, ну, потім почалися арешти. Ось, і, в принципі, то 41 чоловіка репресували. От, Це українська група сприяння виконання Російських угод. Але коли вже почалася перебудова і трошки демократичніше і вільніше стало, то вирішили переіменувати ну, на, на якусь зграбнішу назву. І перейменували Українська Гельсінська спілка. Ну, конкретно вже три слова тільки переіменували. Переіменувати то легко, це ну, ми домовилися, листувалися, я був на засланні, а мої колеги у Львові і в Києві. Ось е, через листування отак от позгодилися, що можна, і це буде краще, і назва коротша, і зручніше. Назва і разом з тим вона зберігає суть, того, що не правозахисна організація. Ось. Тому е, у Львові у 7 липня 7 липня 88 року відбулося перші великий мітинг, там десь 1050 було готове мітингу. Це перший, мабуть, в Україні. Такий величезний, величезний мітинг був. І там було оголошено про відновлення роботи Української гельсінської групи. От. Але і там прозвучало вперше Українська гельсінська спілка. Ще не було зачитано е, значить, програму. Не було трошки згодом, не, ось, не 7 7 трошки згодом. Але ну, ми вважаємо так, що це от тоді було е, замінено так би мовити, група свого група на гельсінська спілка. Хоча практично це вийшло не одночасно і не так зразу, а там в кілька операцій. Ну, на мітингу сказали, сказали це, але документи не подали, не оголосили. Потім через тиждень-два довершили оце, ну, щоб не розділяти на ті різні кроки, які приходилося в дійсності зробити, то ми просто кажемо, що 7 липня. Ось е, ну, переіменували на українську гельсінську спілку. А в республіканську партію ну, перший з'їзд Гельсінської спілки переіменував Гельсінську спілку в республіканську партію. Це вже було у 90-му році, коли вже ми були, коли 12 е, членів Гельсінської спілки стали депутатами Верховної Ради. Це перші більш-менш демократичні вибори були. І 12 чоловік. Ну, один Е, в рух пішов і вся його політична історія далі зв'язана вже з рухом, а 11 були членами республіканської партії і продовжували партійну діяльність. Яким було ваше ставлення до приходу до влади Горбачова? І чи вірили ви тоді в якісь грядучі серйозні зміни? Так, да, я дуже. Е, для мене це було ну, е, дуже важливо, тому що Горбачов молодший. Горбачов молодший. А Горбачов вчився на тому факультеті, що я. Просто він йшов на два роки раніше. Ось. А віком він молодший від мене. Ось. І я його зустрічав у Москві, ну на конференціях якихось. Я не хочу хвалитися, що ми там були якимись друзями. Ні, ми не були. Ось. Але через те, що ну, в одних конференціях брали участь, то я його з того часу пам'ятав. Так само, як другого пам'ятав Лук'янова, який в час ГКЧП був одним із керівників шовіністичних отих е, москалів, які хотіли повернути розвиток назад під деспотію.